Итак, уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня у нас ответственный день. Мы с вами объявляем итоги нашего зрительского голосования. Очень интересно, что вы там наголосовали. Итак, повторюсь. Голосование у нас было за, против не было. Итак, мы голосовали либо за тему спектакля о морях и океанах, о романтике, о злодеях и о транспортных средствах. Да, вот такие вот странные у нас э, темы спектаклей. Да. Итак, посмотрим, что вы там у нас наголосовали. тот-то как-то вы не очень активно наголосовали сейчас. Ой, ну что ж могу сказать. Все, видимо, придется... Все придется решать самой. Ну что, как всегда, я уже даже ничему не удивляюсь. Но ну ничего, все равно спасибо за тех но я не буду называть, сколько человек проголосовали, но и вам за то спасибо. А, мы решаем, что темой нашего спектакля будут все темы нашего спектакля. То есть мы объединим все, которые мы обозначили, и они войдут э, э в основную, э, основную, как это называется слово, Доминик, как называется слово, основную массу масса. Странное слово, ну ладно. В общем, э, все эти сюжеты будут сюжетами нашего сюжета. Ой, что я говорю? Нашего спектакля. Итак, до встречи!